Sofia betsiboka mahazo ny ilana tsara any Analamanga, aty andrefana kosa dia hibaliaka ny masoandro. Raha ny maripana ho an'ny zoma moa dia manodididina ny iraika amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo aty amin'ny faritra ampovoan-tany. Aty amin'ny motsiraka atsinanana dia enina amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo raha toa ka telopolo ka hatramin'ny roa amby telopolo amin'iny motsiraka andrefan'ny nosy iny. Telo amby telopolo degre celsius moa ny ambony indrindra dia any Antsohihy no ahitana an'izany sy amin'iny tendrony avaratry ny Nosy iny. Ah, makasika ny ah, loto faliton'ny rivotra eto an-tanàn-dehibe kosa indray dia ah, nahitana fiakarany kely ny tany faliton'ny rivotra teto Tananarivo nanomboka ny omaly alatsinainy Saika tafakatra ambonin'ny fetran'ny OMS avokoa izany ny rehefa rehetra voaray. Ny tsara marina manokana moa izany dia niampy iray ny fitaovam-pandrefesana izay tazana eny Ambatobe izany noho ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Lycée Français an'Antananarivo. Raha mikasika ny mandrafitra ny mety ho toetry ny andro kosa ao anatin'ny telo andro ho avy no jerena de vinavinaina zany hijanona ho antonony izay tany fahalotoa rivotra izay eto Antananarivo renivohitra de makasitraka anao ary nanaraka an'izay vaovao retraretra zay hatramin'ny farany indray amin'ny manaraka veloma tompo